baba mdogo akanifuata mimi akaambia, wewe oh, ndio unamshawishi mamangu sijui kwa nini mamako ipo wapi? Mamako sikakukimbia sijui nini, babako sikava, kwani walitumwa wakuaje sijui na nini. Mimi sitaki kunifuatia na familia yangu. Nikamuuliza, kwani mama mdogo nyinyi mnaondoka? Akasema, kwani babako mdogo hajakwambia? a a mimi alisema anauza nyumba lakini hajaniambia kama tuna, um, tunaondoka. Akasema sio tunaondoka, sio na wewe tunaondoka sisi, wewe unajua sisi tunaenda wapi? Nikasema mimi sijui. Akasema basi kama hujui wewe baki hapo hapo. Asubuhi yake siku hiyo tulikuwa tulikuwa tunaongea ongea, tulikorofishana, akaniambia nitaondoka alafu si alafu sitorudi, utanikumbuka wewe, utanikumbuka unaona kama nakubana Nikasisa kama linapuza, naambia nenda bwana, kwani tusiporudi sijui nini. Sasa ile kama hasira ilikuwa Ndo hivyo, baada ya jioni nikaniletea hizo taarifa. Tunao ndugu ambao tunaweza kushirikiana nao momenti za furaha na hata nyakati nyingine za huzuni kwenye maisha yetu. Unaweza ukawa na jambo lako, ukawa una mtu wa kushare naye. Ulishawahi kujiuliza inaweza kuwaje kama huna mtu hata mmoja wa kushare naye jambo lako?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 kilipoanzia na ilikuwaje, nini chanzo cha mpaka leo hii wewe hauna ndugu hata mmoja? Mimi nilizaliwa miaka ishirini na moja iliyopita hapa hapa Dar es Salaam. Mama yangu na baba yangu walikutania hapa hapa Dar es Salaam, lakini utofauti ulikuwa mama yangu alikuwa ni mtu wa Oman na baba yangu alikuwa Mtanzania wa hapa hapa alikuwa anatokea mkoa wa Tabora. Baba yangu ni Mnyamwezi, mama yangu ndo mtu wa Oman. Walikutana hapa wakaanzisha mahusiano yalopelekea ndoa, lakini ndoa hiyo ilifungwa wao kama wao na mimi nilizaliwa, lakini kabla sijazaliwa ujauzito ndo ulianza kupatikana. Mimba ilivyokuwa ndogo, baba yangu na mama yangu waliamua waoane japo upande wa mama angu walikuwa hawataki baba angu amuoe, hawakuridhika na yeye kuanzia rangi mpaka naisi kifedha, labda alikuwa ni mtu wa hali ya chini. mama yangu mama angu ali, alijifungua mimi alivyonizaa, nilivyofika miaka mitatu, kwa bahati mbaya mama angu alinitelekeza akaondoka. Mamangu aliondoka, alirudi nchini kwao Oman ambapo hapa alikuwa amekuja kwa ajili ya kusalimia tu, kutembelea ndugu, lakini kimaisha yeye kwao alikuwa ni Omani. Hapa alikuwa na ndugu zake, alikuja hapa ndo hivyo tena kwenye kukaa na ndugu zake na nini, ndo mambo yalikuwa mabaya. Kakutana na baba na mimi ndo nilivyopatikana. Ndugu zake wakakasirika, wakamshawishi kama unataka maisha mazuri, sisi tusikutenge, mwache mtoto, mwache na huyo mwanaume, fatana nasi. Lakini kama utaki, basi utabaki na maisha ya dhiki hivyo hivyo. Mama yangu sijui ilikuwa yani, turudi hapo nyuma kidogo, wakamshauri wakamshauri kwamba yani aachane na baba anitelekeze na mimi arudi Oman, ambapo kule wangemtafutia mtu mwingine ambaye angeweza kumuona akaendeleza tu maisha yani bila yani walikuwa wanataka kama hii kesi kuiua kwamba hakuwahi kuzaaga huku Tanzania wala hakuwahi kuaga na mtoto wala kuwahi kufanya kitu chochote kile, yani labda ninakuwa na mahusiano na nini sijui. Kwa hiyo mama yangu kwenye kujifikiria alimwambia baba yangu kwamba ndio hivyo ndugu zake walivyomwambia Nahisi walikuwa kwenye kubishana, walielewana au hawakutoelewana, mi sijui, lakini kafikia hatua mamangu aliondoka kweli, toka na miaka mitatu mpaka leo sikuwahi kumwona. Kwao nikabaki na baba. Baba akanishukua akanipeleka kwa bibi yangu, ambaye bibi yangu alikuwa ni yani babangu akimwona bibi yangu ni shangazi yake. Na maana babako yeye alikuwa wazazi wake wenyewe original hawapo. Wazazi wa babangu walifariki tokea kipindi babangu yuko mdogo. Mm. Na babangu alizaliwa mapacha yeye na mwana yani na shangazi yangu walikuwa mapacha. Mm. Shangazi yangu alifariki mdogo akiwa na miaka mitano, babangu ndo alibaki. Mm. Kwa hiyo mwenyewe alilelewa na shangazi yake ambaye ndo bibi yangu mimi. Huyo bibi ambaye ndo akakupeleka kwake sasa. Eh, akanipeleka kwake na yeye pia kule maisha alivyokuwa amemshinda, kwa sababu alikuwa anaishi yeye mama na mimi hapa. Maisha alivyomshinda kule, alikuwa amepanga. Ni wapi alipanga? Walipanga Mikocheni A. Basi ndio hivyo, mimi nikawa kwa bibi, lakini ndani ya miaka hiyo hiyo mitatu nilokuwa nayo baba yangu akaanza kuwa mnywaji wa pombe. Baba yangu alianza kunywa pombe kutokana na mawazo ya mama kunitelekeza, na yeye akabaki yeye tu, hana mke hana nini, na alikuwa na jinsi ya kukaa mwenyewe, kilikuwa kama vitu ambavyo vinamchanganya. Akaanza kunywa pombe pombe pombe. Ilivyofika mwaka elfu mbili na tatu mwanzoni, kama Januari, baba alifariki, na ufarikiji wenyewe alikutwa tu kafa kwa kulala yani ali, hakuonekana siku kama mbili. Siku ya tatu ambaye anakuja kupatikana ulikutwa tu ni mwili umelala, na hawala hakuwa na jeraha lolote wala nini. Walivyosema kwamba madaktari alivyopelekwa hospitali walisema kwamba ni pombe tu zilizidi, yani alikuwa amekunywa mapombe tu basi. Alikuwa amekutwa tu Kawe Beach, yani baharini kule, baharini eh alikuwa tu amekutwa mwili wake kaa kutoka kwenye maji wala nini, ila ni mwili tu ulolala pembezoni tu wenyewe kwenye ma, ma, madude yale wanaovulia samaki yale mm, kama ma, mitumbwi ndo alikutwa kule. Kwa hiyo taratibu za kuzika zikafanyika, baba akazikwa, ndo mwanzo wa mimi sasa kubaki na bibi bibi pamoja na babangu mdogo ambaye huyo bibi yangu ni mtoto wake huyo huyo baba ni mtoto wake basi katika kuishi kuishi kuishi, bibi alinisomesha kuanzia chekechea mpaka darasa la saba. Nilivyofika darasa la saba nilifanikiwa kufaulu shule. Nilivyofaulu nikaenda sekondari, lakini nilivyofika kidato cha pili, bibi sasa uwezo tena wa kusema sijui alipe ada, sijui anipe nauli, sijui anitafutie hiki, akawa sasa hana, anamtegemea babangu mdogo ambaye ni mdogo wa babangu ambaye ni mabinamu tuseme, yani ni yeye ni binamu na babangu. Baba mdogo katika kusema yeye yeah, ana mke babangu mdogo na ana watoto wakubwa kuliko mimi. Mtoto wake wa kwanza mkubwa kuliko mimi hapa kulea mimi kulea na watoto wake akaoneka kama ile ubaguzi, anaona kama mimi sio mtoto wake wala sijatoka, yani damu, yani damu yake na babangu sio damu moja, kwa sababu ni ma, mabinamu tu. Akawa hanipi hela shule, akawa yani hata nguo, labda imetokea sikukuu haninunulii nguo, ananunulia watoto wake hata imetokea labda kanua labda ni vitu tu anawapa watoto wake, mimi anipi, yani hata chochote alikuwa tena hani, yani anifanyi kitu chochote kile kwa kusema kwamba huyu sio ndugu yetu, sio ndugu yetu, wewe tu mama unamsaidia. Anamwambia sasa bibi yangu marehemu, wewe tu unamsaidia nini? Babake alikufa, mama yake si alimkimbia, kwa hiyo mwache naye aondoke. Lakini bibi akawa kama ile anani ananitetea, mwache hivi hivi katika kuendelea hivyo hivyo kukaa kukaa kukaa, nikawa sasa, nikasema bora tu niendelee kujisaidia mimi mwenyewe, kwa sababu sioni tena kama kuna mtu anaweza kunisaidia. Bibi ndio hivyo tena, ilifikia tu bibi yangu bibi yangu alikuwa na sukari, kwa ile sukari ilikuwa inapelekea mpaka achomwe sindano ya paja, ndio sukari at least inakaa sawa. Kwa hiyo vile kumchoma sindano, nilikuwa namsaidia mimi kumchoma sindano ikafikia hatua macho sukari ikaenda machoni, akawa haoni tena mtu, hata ukimwambia hey, eh, bibi ona hiki haoni tena. Yani ni mtu tu ambaye anakusikia tu sauti, ndio hivyo anaitambua. Basi kwenye kuendelea hivyo mimi nikawa tu na nilivyofika form 3 hivyo no hiyo hiyo form 2 mtihani sasa wa kufanya mtihani sasa kuingia kidato cha tatu ilikuwa kuna kufeli na kufaulu. Mimi nilisoma kidato cha pili, nilijitahidi, nilifaulu, nikaenda kidato cha tatu, lakini sasa Uniform nilizokuwa nasomea form 2 zilikuwa zimeshakuwa ndogo, alafu zilikuwa tayari, yani hata ujitahidi ufue ufanyeje, hazintakati kusema zinaonyesha unadhifu, hata ufanyeje. Na nikamwambia babangu mdogo kwamba baba mdogo, nguo zangu hivi na hivi. Akasema ukitaka vaa nguo za nyumbani, ukitaka nenda shule bila nguo. Sasa ile kauli ikanifanya ni nafsi niume, wakati watoto wake alikuwa akiwanunulia uniform, anawanunulia sare tatu tatu, yani mtu anaenda shule wiki moja na nguo tofauti mpya, yani ndani ya siku tano nguo, kila siku anavaa nguo, yani sare mpya harudi kusema hii harudi, yani anashonea nguo tano tano, nguo za shule. Mi sasa ile nguo nikasema hizi nguo mbona zimechuga au niache shule? Sasa ile roho ya kusema bora uache shule, bora uache shule ikawa ina inaniingia. Nikakaa nyumbani kama miezi miwili, nikasema bora nisiende shule, nikae tu nyumbani. Sasa ukikaa nyumbani nako tafrani, hakuna chochote cha kufanya, unafanya unamsaidia tu bibi, lakini mwisho siku unakaa tu, huendi shule nini, yanakupita. Nikajiuliza hata nikienda naenda na uniform gani, kati uniform unavaa shati inakubana mpaka yani kifungo haifungi tena. Nikajifikiria nikasema ngoja tu niende kwa rafiki zangu ambao nasoma nao kama mtu ana uniform aniadhime nini kama ana zombili. Sasa kuna msichana nilisoma naye yani hakuwa rafiki ila alikuwa ni mtu ambaye ninasoma naye. Mimi nilikuwa darasa lingine kwa sababu tulivyokuwa tunasoma tulikuwa tunasoma madarasa yetu yalikuwa manne. Mm. Kwa hiyo alikuwa anasoma darasa lingine, mimi nasoma darasa lingine, lakini tulikuwa tunakaa mtaa mmoja, japo nyumba zilikuwa mbalimbali lakini mtaa mmoja. Akanifuata hiyo siku, akaniambia Rahma, mbona hauji shule na sio kusema umesafiri au unaumwa, kila siku unakuona tu, mbona hauji shule, shida nini? Nikamwambia mi naumwa, akaniambia we hauumwi, ungekuwa unaumwa mbona ni mtu ambaye nakuona mara unachota maji, mara unaenda hivi, mara unaenda hivi. Mtu anayeumwa anafanyaga kazi zote hizo, afu ndo kuumwa miezi miwili. Nikamwambia ah, mi nina matatizo yangu tu binafsi. Akasema matatizo gani? Nikamwambia uniform zangu unajua zile zimekuwa ndogo. Sema simwambie baba yako mdogo akununulia au bibi yako. Nikamwambia bibi sasa hivi hela ana, baba mdogo naye sasa hivi ana hela. Akasema kwa shida uniform, nikamwambia eh, uniform zangu ndogo tena. Akasema kwa shati au sketi? Nikamwambia zote zote akaniambia lakini mimi, mimi kwa sababu nilivyokuwa nasoma nilikuwa navaa si tunaita nusu kanzu, yani blauzi za mikono mirefu, nilikuwa sivai shati za mikono mifupi. Yule alikuwa Mkristo, samani kama naongea vibaya kidini, lakini yeye yeah, akaniambia kwamba nakupa, mimi nina shati, nina shati mbili, nikupe shati moja kama upo tayari kuvaa, lakini kuja shule. Nikamwambia hey, eh, mi shati siwezi kuvaa, mimi nishazoea yangu ya mikono mirefu, nusu kanzu. Akasema sasa nusu kanzu mimi natoa wapi? Kwa ile kuongeaongea tu tulikuwa tu tunapiga kama story tunacheka na nini. Jioni akaniletea kweli sketi. Akaniletea na ile shati. Ya mikono mifupi. Ya mikono mifupi. Nikajifikiria nikasema mm, niende shule au ni, yani nivae niende shule au nisivae mpaka nipate nusu kanzu ndo nivae niende shule, lakini kwenye kukaa nikajifikia nikasema ngoja tu nivae tu hivyo hivyo nikazi nikavaa uniform nikaenda shule. Nilipofika shule, unajua ile umekaa yani toka form 2 mmemaliza mtihani, mmemaliza likizo, wenzao wameenda shule, wamesoma miezi miwili, wameshajua na darasa zipo wapi, washajua yani kila kitu, topic kama kufika, wamefika hata kidogo, wamesoma, wameandika noti tu. Mimi sasa nikafika na shangaa shanga nikasema hapo bora nijipeleke kwa mwalimu mkuu mwenyewe kabla si yani hizo ndo anza kupigwa kupigwa yani nikabidi niende kwa mwalimu mkuu nilipofika kwa mwalimu mkuu nikamwelezea mwalimu mkuu mwalimu mkuu mimi sijaje shule muda fulani akaniambia miezi miwili ulikuwa wapi ndo nikamwelezea nikaambia hali ya yani ikabidi tu nimwambie yani ikajikuta tu naongea kila kitu kuhusu nyumbani kuhusu nini kuhusu nini mwalimu mkuu akaniambia basi tutaliongelea ili sawa swala na walimu tutaenda sijui kwa afisa mtendaji sijui afisa mtendaji kata sijui afisa elimu sijui aliniambia sikumbuki ni afisa elimu sijui afisa nani wakasema tutaku, nitakupa mimi majibu mimi kama mimi basi ndo hivyo nika majibu ya kuhusu nini ya kuhusu yani swala langu la ada kulipwa pale shule mm -hmm. Basi kwenye kuendelea hivyo, kweli nimesoma nime na sikupigwa nini, ni mwalimu mkuu alishatoa taarifa kwamba mimi nina matatizo ni kwa hivi na hivi, na nilishatoa taarifa kwake. Kwa hiyo ikabidi sasa nianze kuandika, lakini sasa kwenye kuandika madaftari yameisha account yani karibia account ya buku zote zilizokuwa natumia zilikuwa tayari zimesha kuisha, yani zimebaki kama page tatu nne tano, ambayo haitoshi kusema mimi niandika noti karibia za mwezi miwili yote zilikuwa hazitoshi. Nikasema sasa hapa naandika naandika nini? Na unajua sekondari huwezi ukatumia madaftari madogo, yani hata kutumia daftari madogo unakuwa kama unajisumbua, kwa sababu haitoshi ukiandika. Ikabidi ni, ni mfate tena mwalimu mkuu, nikaenda nikamwambia mwalimu mkuu kwamba mimi sina madaftari. Akasema sasa una madaftari? ulikuwa unataka uandikie kwenye nini? Nikaambia ndo hivyo, yani ndio. Kwa hiyo haujanunuliwa kitu chochote kwa ajili ya mandazi shule? Nikamwambia sijanunuliwa chochote. Akasema basi sawa. Mwalimu mkuu, namshukuru mwalimu wangu, alinipa hela kama elfu kumi akaniambia nenda kanue madaftari, kanue na peni. Kweli nikaichukua ile hela nikaenda nikanunua. Nakumbuka nilinunua makaunta buku matano ndo nikawa natumia kuandika hizo notes, nikawa naenda sasa kwa yule msichana ambaye alinipa uniform, sketi na shati nikawa naenda ndo naenda nikawa naandika, ananisaidia kunipa notes, nikaandika nikaandika nikajitahidi, basi maisha baada hapo yakaendelea. Nikasoma form 3 kaisha, tukafanya mtihani watahosa, kamaliza tukaingia kidato cha nne. Ilipofika form 4 Eka, ndo hivyo mwalimu mkuu alikuwa anasimamia kuhusu ada yangu, nao sijui afisa elimu sijui na nini sijui na walimu wenzao walikuwa sijui wananichangia sijui, lakini mi nilikuwa naona kwamba nimesoma na mwalimu mkuu ndo alisaidia mimi nimesoma pale nikamaliza form 4 lakini nilivyoingia form 4 ile shinikizo ya baba mdogo kwamba anataka yani, wewe si uondoke si uondoke, ilikuwa kubwa kuliko kitu chochote. Yaani baba yangu mdogo alikuwa anasema wewe si uondoke. Sasa hivi kila mtu anaangalia familia yake. Wewe sisi hapo unajaza sivi nini tu unatujazia tukuangalie chakula, ukiumwa tunakutibiana nini sijui nini ni yani, maneno zikawa sasa zinazidi. Bibi ya bibi ndio hivyo, haoni hata akisema hamsikilizi, anaishia tu anamkaripia bibi, anakaa kimya, anaogopa, anaona nisije hmm, nika nikakaripiwa tena. Kwa sami nikawa na, na ile kung'ang'ania nikitoka shule niki, yani nikiamka ile alfajiri, yani nilikuwa naamka alfajiri kwenda shule mpaka nikawa nikifika shule nafika giza kwa ajili ya kugopa tu pale nyumbani. Nikawa nikienda shule nakaa, ikifika muda wa kutoka watu wanatoka, mimi nakaa. Ikifika muda wa kurudi nyumbani vile naenda kwa yule msichana ambaye ni rafiki yangu, alinipa uniform, nakaa we, nakaa mpaka usiku saa tano, najua hapa kasharudi nyumbani, kaingia ndani kalala, mimi ndo narudi, nikirudi ndo nafua, nikimaliza kufua nalala. Kiamka asubuhi nguo hazijakauka, saa nyingine unaipiga pasi hivyo hivyo mbichi, au saa nyingine kama ndo pasi labda kaificha au au mtoto wake wameificha, au labda umeme hamna, unavaa nguo mbichi hivyo hivyo naenda shule. Ilikuwa inatokea anaficha pasi ndio, alikuwa anaficha pasi yeye au watoto wake walikuwa wana, wakiona vile unapiga pasi wanachukua pasi wanakunyang'anya, wanaenda wanaificha. Kwa hiyo ni wao wao wakipiga pasi, wakimaliza tu wanachukua, wanaenda wanaificha pasi wewe unabaki tu unashangaa. Sasa mimi nilikuwa nafua na usiku kwa niko mpaka ile saa kumi ninavyoamka haijakauka, ile inabidi niinyoshe kwa kuikausha na umeme. Sasa ile pasi wakawa wanaona kama naiharibu au nini, wakawa wanaificha kwamba nalikaa sasa, navaa nguo mbichi, naenda zangu shule, navaa shati bichi, juba bichi, naenda shule hivyo hivyo hivyo hivyo. Tulivyofika kipindi cha kufanyia mtihani wa moko ilikuwa elfu mbili na kumi na saba ndo sasa pale ilianza shida tena. Mm. Mjomba wangu babangu mdogo amini akawa ndo hivyo hataki kusikia kitu chochote, na ndo alishaanza kusema kwamba wewe nenda zako, umekaa kukaa umekaa muda mrefu toka mdogo mpaka sasa hivi, nenda katafute maisha yako. Mbona kwani lazima mpaka umalize sekondari? Mbona wengine hawajamaliza shule? Kwani kusoma ndo kuwa na hela au kusoma ndo nini? Unaweza ukasoma hiyo form na usipate chochote. Yani akawa ile ananikatisha tamaa, ananiambia maneno yale ajabu ajabu. Basi mimi sikutaka kumsikiliza, ndio hivyo Mungu akasaidia mpaka mtihani tukafanya wa moko 2017 hiyo nakumbuka. Baada ya kufanya mtihani wa moko Ikaingia mwezi wa kufanya mtihani wa taifa, ilikuwa mwezi wa 11 sikumbuki tarehe, sijui kwa tarehe ngapi kufanya mtihani wa taifa. Tukafanya mtihani wa taifa lakini sasa katika yani kipindi cha kufanya mtihani wa taifa, kwanza ile siku ya kwenda kufanya mtihani nilienda nimechelewa. Nilifika shule pale, yani watu washaingia darasani, washakaguliwa na walipo askari askari washatandaa tandaa pale, shule imeshatiwa imeshazungushiwa vile kamba kwa ajili ya kuna mtu kuingia kipindi cha mchana wa taifa kuna kwa kuna guys zuiliwaga izuiliwaga. Kilichokuchelewesha? Kitu kikubwa kilichonchesha ilikuwa nauli. Mm, babangu hakunipa nauli, wa baba mdogo hakunipa nauli, alafu kwa sina yani hata kusema 500 tano mia ngapi kwa sina shi, hata shilingi 10 Sasa ikabidi nitembee kwa mguu kutoka pale tulipokuwa tunakaa mpaka hapo shule na nilipokuwa nasoma. Mimi kwa nasimama Magomeni sekondari pale basi tuliani, basi sasa nikatembea kutoka nilipokuwa nakaa pale Mikocheni A mpaka kule nilikokuwa nasoma kwa mguu. Hasa ndio hivyo, chanzo cha kuchelewa ilikuwa hiyo. Nikafika pale sasa, yule mtu ambaye wa mtihani akawa anazuilia kuna kuingia, sijui nini nini, mimi kabidi nikae nje. Nikaa tena, kwanza sikufanya nakumbuka kwa ajili ya kuchelewa. Kwa hiyo ule mtihani waliokuwa wanaufanya sikuufanya. Nikaingia mtihani wa pili ambao ulifanyika sikosei, sijui saa saba ile kama muda mchana hivi, saa saba mtihani wa pili sasa ndo nikaenda nikaufanya. Yaani katika kufanya mitihani yangu yote tisa mimi nilikuwa nachukulia nani ya science, kwambia science. Kwa hiyo mitihani tulikuwa tunafanya tisa, wale wa arts ndio walikuwa wanafanya mtihani saba. Kwa mimi katika mitihani tisa nikafanya mitihani saba, mitihani miwili sikubahatika kuifanya. Wa kwanza ukuufanya kwa sababu ya kuchelewa, wa pili mwingine pia sikufanya kwa ajili ya kuchelewa pia. mm -hmm. Basi ka, Mungu akasaidia, ndio hivyo nikamaliza sekondari Nilivyomaliza sekondari tukakaa mpaka mwaka ulivyoingia elfu mbili kumi na nane majibu yakatoka, yakatoka mabaya. Sikufaulu wala nini, nilifeli, na hivi sikufanya mtihani ile miwili wala ndio ikaongezea kabisa kuchochea kufeli. Nilivyofeli basi sasa nikawa najiuliza, nimefeli, naenda wapi? Nafanyia nini? Itakuwaje? Sina baba, sina mama, sina mtu wowote kusema labda shangazi au babu mkubwa au mjomba atasaidia, labda atakusapoti, labda labda kulipia ada kitu chochote, ufundi wowote hamna. Na kukaa nyumbani pale, ba mdogo naye ndio hivyo, kila siku maneno, mara nenda mara rudi, mara hivi ondoka, mara sijui umekuwa mtu mzima, mara ni maneno yale ya kukatisha tamaa, maneno ya, yeah, mabaya ambayo sio mazuri mtu kumwambia akajisikia sawa sawa. Basi kaka majibu yakatoka, ndio hivyo mabaya bibi akaniuliza vipi, nikamwambia majibu yametoka lakini mabaya. Bibi akasema basi kama mabaya sio sio mbaya, kila mtu na riziki yake. Mimi nitakulipia, sema unataka usomee nini? Eh, nilivyosikia vile kwanza nikata haruki, nikasema unilipie. Akasema eh, mimi nitakupa, kwa sababu pale ile nyumba bibi alivyokuwa, yani nyumba yake alivyokuwa miliki alikuwa ana wapangaji na kodi alikuwa anachukua kodi nzuri tu hela haikuwa mbali. Kwa vyumba vingine anapangisha kwa elfu themanini vyumba vingine kwa elfu hamsini na vyumba vya kupangisha vilikuwa vyumba saba vyumba vya kuishi vilikuwa vitatu, yani ambavyo sisi hapa tulikuwa tunavitumia, na maana nyumba ilikuwa na vyumba kumi, saba alipangisha vitatu, kwa kimoja ya baba mdogo na mke wake, kimoja ndo hivyo ya bibi anakaa, afu kimoja ndo ya watoto eh, watoto watoto wote, kwa sababu yule baba mdogo hakuwa na watoto wa kiume, alikuwa tu na watoto wa kike tu, mabinti watatu alikuwa nao. Kwa na mimi nikawa binti wanne. Bibi akasema kodi ikitoka, kwa sababu kuna chumba kimoja, kuna mtu ana renew mkataba, atalipa safari hii kodi ya mwaka moja, ile kodi yote itaenda kunini kulipa ada yako, hata kama ni nusu, utanunua na vifaa na nini na nini, ili uanze hiyo chuo. Eh, mimi nilivyosikia vile kidogo nikafurahi kwa mbali, yani nikaji kama nikajipa moyo, lakini baadaye nikasema mm, anaongea tu kwa sababu ndo hivyo ah, ili sija nipe moyo au nini, lakini mwenyewe huyo ba mdogo sijui kama atakubali kweli. Ba mdogo alivyokuja, sijui alimuita akaongea, baadaye nasitukizia baba mdogo akanifuata mimi akaambia, wewe oh, ndio unamshawishi mamangu sijui akuhudumie, kwani mamako ipo wapi? baba mako sikakukimbia sijui nini, yako sikava, kwani walitumwa wakuaje sijui na nini. Mimi sitaki kunifuatia na familia yangu sijui nini, watoto wangu wenyewe si, siwasomeshi uendelee chuo sijui nini nani kao. Hata kama ungefaulu ungeenda sekondari sijui form 5 sijui huko advance, nisinge kulipia hata shilingi 10. Mesa kaongea hadi siku akanipiga kweli. Sababu iliyofanya kupiga ndo hivyo yani asira ilimpanda kwa jigani mimi nimeenda kumwambia bibi kwamba nilipie ada sijui nini wakati mimi sikumwambia bibi tu aliuliza vipi matokeo nikaambia imekuwa mabaya akasema basi wote sio naenda hata vyuo mtu anasomea hoteli anasomea kompyuta anasomea ma, yani chochote kile si hata kama unaweza ukasomea stadi zozote za mikono tu vio si vipo vingi Nikaambia eh. Kwa ndio ilianzia hapo sababu sasa baadaye naona alimuita kwa sababu yeye haoni. Alafu mikataba ya nyumba vile wapangaji inavyopangishwa sipi nini baba mdogo yeye ndo yani ndo kila kitu pale anakuwa wapangaji kuingia, wapangaji kutoka, wapangaji kila kitu. Kwa hiyo hela zote anashika yeye. Yeye hata bibi akimpa hela anampa hela hela ndogo tu, sengine 3000 tu anampa katika kodi ya mwaka kwa themanini themanini au elfu hamsini elfu hamsini anampa elfu tatu anampa elfu tatu eh. Kwa hiyo basi baba mdogo vile vikasika, ndio hivyo akapandwa na hasira akanipiga, mimi nikakimbia zangu kuondoka nikaenda, lakini baadaye jioni nikarudi, kwa sababu mida hiyo ilikuwa kama mchana mchana hivi, tena ilikuwa Ijumaa, yeye alitoka msikitini ndo kuja hivyo, ndo maisha. Basi baada ya kunipiga vile nikakimbia, baadaye nikarudi mida kama jioni jioni, tukaendelea. Akaniambia lakini leo mundani hauli. Mimi nikaona kulala na njia sio kitu, nitalala lakini ili mradi tu, yani nisitokula, lakini ili mradi lale ndani. Ningekuwa kaniambia kuna kulala ndio kingeniteteresha, lakini kula nikasema nitalala tu na njia nitavumilia. Kweli sijakula kweli ile siku, yani chakula wamekula wamenini, yani hivyo vyombo sijui chakula vyote wameenda wameficha, sijui alikachumbani kwake, sijui wapi, sikujua. Basi siku nikalala, ikafika hadi asubuhi maisha hapo yakaendelea tu, ndio hivyo, nishamaliza shule nini, amna chochote cha maana nyumbani, kila siku tafrani tafrani tu. Basi to baada ya kukaka kwanza, kabla kabla ya hapo, yani kama kipindi kile kile ambapo ndo form 4 ile nimemaliza, ndo hapo bibi ananiambezwa habari. Haikupita hata wiki, bibi akafariki, akafa. Alivyokufa Ndo sasa ndo nikajifikiria sasa, bibi kafa hapa, nakaa na nani? Naishije ishije? Itakuwaje? Shule nimemaliza, amna mbele amna nyuma, bibi kafa, itakuwaje? Ba, basi bibi akafa, msiba tukamaliza, ikaisha arobaini, ikaisha kila kitu. Ba mdogo siku akaniambia mimi nyu, yani tumemaliza tu vile arobaini, tumemaliza kila kitu, matanga nini, akaniambia mimi nyumba nataka kuiuza, nataka nika, nika, na, nataka nikalime, nihamie shamba Sami si nilijua ndio akiuza si sawa, atauza si watoto wake wenyewe hapo nyumbani pale, tuta tutaenda, yani nitaenda naye, ndio akili yangu ilivyokuwa inaniambia tutaenda naye. Basi ngambia sawa, sikumuoji kwamba kwani unauza sijui nini, kwa sababu nilianza kuona mambo yatakuwa mazuri, ataanza kunipiga huku nikaripia karipia. Mimi sipendi tuwe tunagombana kila siku, ananisema siku nikamwambia tu sawa, sikutilia maanani. Kweli bwana, kumbe mteja alikuwa kampata, sijui dalali, sijui ndo mteja, walikuwa wamekuja pale, wameangalia ya nyumba, wameangalia, akasema akasema sawa, tutakulipa, lakini nyumba hii mimi nataka nivunje, sijui yani, wakawa wanaongea tu maongezi ongezi yao. Mimi mimi kuona vile, nikasema kumbe ile jambo lipo serious. Watoto wake mda huo akawa hawapo pale nyumbani, wameondoka, akabaki tu mke wake na yeye, ba mdogo na mimi hapa. Watoto wake wameenda wapi? Uh, aliwasafirisha, walienda kwa yani kwa mkwe wake ambaye ni mama wa mke wake, yani wale watoto wale wasichana ni bibi yao mza mama, wakaenda walivyoenda mi ndo nikabaki mimi ba mdogo na huyo mama mdogo ambaye mke wa ba mdogo. tumeika ndo hivyo akamleta huyo mteja na nini na nini, Siku ya siku mida kama saa nne gari ikaja Fuso ikaja nikaona tu mtu anatoa vyombo, vitu vyote vya ndani, sijui vyombo vyombo vile ya chumbani kwake, vyombo vya watoto wake, vyombo vilivyokuwa vitu vya marehemu bibi, akavitoa akavipakiza, akapakia akapakia akapakia kila kitu. E, mi nilivyoona vile nikamfuata yule mke wake, mama mdogo alikuwa, maana ikasimama tu Nikamuuliza kwani mama mdogo nyinyi mnaondoka? Akasema kwani babako mdogo hajakwambia? Nikamwambia ah, ah mimi alisema anauza nyumba lakini hajaniambia kama tuna, um, tunaondoka. Akasema sio tunaondoka, sio na wewe tunaondoka sisi, wewe unajua sisi tunaenda wapi? Nikasema mimi sijui. Akasema basi kama hujui wewe baki hapo hapo. Mimi baba mdogo nilivyoona ndovyo anamalizia naganagana na wale wajirani jirani, kwa sababu ule mfuso alikuwa anaendesha yeye mwenyewe. Hasa alivyokuwa anaenda kupanda kule mbele nikamfuata, nikamwambia baba mdogo mimi je, akasema wewe unaenda wapi? Wewe baki hapa, baada ya muda muda tutakuja kukufuata. Mimi nikajifikia ni baki hapa, mna kitu chochote sije. Yaani mpaka kule chumbani hivi chumba tulichokuwa chetu sisi tunalala wasichana, amna kitu chochote, amna nguo, amna nini. Yaani kaondoka ka nini kachukua kila kitu, lakini nguo zangu tu ndo zilibaki, lakini watoto wake nguo zao walichukua, walizoacha ni zile ambazo yani naona walikuwa hawazitaki tena, ndo alizoziacha pamoja na za kwangu, lakini makabati sijui vitanda sijui magodoro sijui ni kila kitu wamechukua vitu vyote wakaondoa, hadi kule kwa bibi ndoo nini kila kitu, vyombo vyote wamebeba. Basi mimi sikutaka tena kuendelea kubisha, kabidi nianze kurudi ndani, nikaka nikalia mpaka basi, yani nikalia mpaka kichwa kikaanza sasa kuniuma, kama nikawa napata homa sasa kwa ajili ya kulia muda mrefu. Basi ndio hivyo, siku zikapita kama tatu nne tano, wiki ikaisha. Wiki ya pili wale watu walionunua pale ambao waliuziana wakaja. Walivyokuja ndio hivyo, akaniambia vipi, umebaki hapa unalinda au ni kuna au we mpangaji? Maana mna mpangaji, ile wapangaji wote walikuwa washaondoka. Nikamwambia mimi sio mpangaji, mimi mtoto wa hapa. Akasema mtoto hapa, yule baba babako. Nikamwambia eh, babangu mdogo. Akasema sasa, mbona muda ambao tulishatoa ulishapita? Sisi tunataka hii nyumba yetu, sisi tumenunua. Kwani akukwambia? Nikamwambia najua. Unajua? Nikamwambia eh. Akasema basi sawa. Wale watu wakaangalia angalia, walikuja na watu wao, sijui kuvunja, sijui watu wa nini wale, wakaanza kuvunja, wakaanza nini, maana walianza kwa nyuma. Mimi na vile nikaona sasa nguo zile nyingi na nini za nyumbani nabeba nenda nazo wapi? Wakaanza ku yani vile wanavyovunja yani kitu kikivunja yani kwa mfano nyumba inavunjwa si lazima kutakuwa kuna mkanganyiko hizi zimedondokewa na matofali na mchanga. Mimi nikaenda kuchukua nguo chache tu nikazitia kwenye mfuko nikaondoka. Nikaenda kwa rafiki yangu ambaye nilisoma naye, yule alinipa uniform. Nilipofika kule mwenyewe nilikuta hayupo, alienda kwa Bukoba Kwa alikuwa mtu wa Bukoba, alienda kwa huko Bukoba, ila mama yake alikuwepo pale na dada yake. Kafika akasema, he Rahma, nyumba yenu pale imeuzwa sijui nini nini na nini, ya, eh, mtu ambaye amenunua mtu wa benki sijui nini sijui anakaa juu pale sijui. Sasa wavyokuwa nani, yani wako kama wanaongelea maongezi, sasa ikawa imegeuka kama <clears throat> imegeuka story wanahadithiana sasa, hey, eh, sijui nini na nini, hey, eh, sasa imekuwaje sasa, hoja kuchukua hey, eh, hey, hivyo nani, uliza, uliza, nikaona kama wanazidi kunichanganya, nikaambia waje nichukua Basi nikakaa pale kama mwezi mwezi, nikajifikiria sasa, mimi hapa sasa hivi nafanya nini? Hiyo ilikuwa mwaka kama elfu mbili na kumi na tisa. Kasema sasa hapa sasa hivi nafanya nini? Basi nikamwambia basi kwani huyu rafiki yangu nikamuuza mamake, nikamwambia kwani anarudi lini? Akasema kurudi sijui muda atakaorudi, lakini hawezi kuchukua muda mrefu kule. Basi baada hapo tukakaa, nikakaa sana tu pale kwao. Nilikaa kusema ukweli wa Mungu, nilikaa tu, nilikaa siku ya siku. Rafiki yangu alirudi, alivyorudi akaniambia eh, vipi nini, ndo akazikuta pia na hizo stori, ndugu zake wakamwadisia aliyotokeaga, akasema hey, eh, basi pole, sijui ni nini, basi mimi nikajua utani, sijui nini nani ni, ah, basi Mungu ndo hivyo, Mungu alishapanga amepanga. Tumekaa, tulivyokaa pale napo wakaanza kama migogoro migogoro wenyewe kwa wenyewe, mimi nikaamua kuondoka pale. Nilivyoondoka, migogoro ilikuwa ya nini sijui, yani ilikuwa wenyewe kwa wenyewe tu anagombana kuhusu nini? Naona kuhusu nyumba, yaani wao wenyewe pale ilikuwa yani kama sijui ya urithi nao kwao. Naona sasa kulikuwa kuna wanaotaka iuzwe na wanaotaka isiuzwe, kuna wanaotaka iuzwe na wanaotaka isiuzwe. Kwao eh, mimi nilivyoona vile nikaona <tsk> mambo haya ya ndugu kugombana, alafu mimi niko hapa, sio sawa. Nikaondoka nikaenda sehemu moja hivi iko wilaya ya Mkuranga huko sijui Mkuranga, sijapamake vizuri, lakini iko huko inaitwa Tuangoma. mm-hmm. Nimeenda huko Tuangoma, nimekaa kwa huko nako alikuwa rafiki yangu. Yaani so, sasa huyo rafiki yangu wa Tuangoma alikuwa nimesoma naye shule ya msingi, sio sekondari, shule ya msingi. Tena nilikutanaga naye tu barabarani, akaniambia mimi sasa hivi nakaa sehemu fulani nini nini nini. Ile nikamwambia basi siku nitakuja, akanipa namba zake za simu pale. Sasa wakati nawasiliana, nikawa nawasiliana na simu ya rafiki yangu huyo ambaye ndo ana mgogoro sasa ambao nilikuwa nimekaa naye hapo kwao. Akaniambia mimi nipo kama unakuja, ndiye akanielekeza. Alivyonielekeza usiku kweli nikatoka nikaenda mpaka uko Twangoma. Nilivyofika Twangoma mwisho kabisa wa gari, gari nilipandia kari za KM. Nilitoka hapa Dimbagala za KM afu ndo nikapanda gari za huko mbali kidogo, sema mbali, so kidogo, mbali mbali sana tu, yaani kama kijijini kijijini kulivyokaa. Nilipofika huko basi, nilipofika kwanza palitua ngoma mwisho, nikamkuta kweli kasimama tu ananisubiria, akanipokea, tukatoka tukaenda kwa kwa kwake, yani sijui niseme kwake, sijui niseme kwa kwake tuseme, manake ndo alipo alipopanga. Nikakaa pale nikakaa kaa kidogo nikamwadisia, lakini sikumwambia ki, ki, undani nini nini chanzo nini, nani kwa naweza hivi, kwani mamako yuko wapi? Sio mimi naambiaga tu walifarikigi, yani hivyo. Babangu an, anajuaga kama alikufa, ila mamangu ndo ajuagi kwamba ni mtu yupo wapi. Naambia mamangu wa, walikufaga tunaongea, kwa hiyo anajua kama wazazi wangu wote wamekufa. Basi tukaa ndio hivyo, nikakaakaa pale pale kwake, nikaona tu bora nianze kuuza uji nikawa natembeza uji uji pale pale tu twa ngoma natembeza uji uji kwa watu watu tu wale madeva bodaboda wengine wa madeva magari madadala zi zinazopaki uji uji uji mwenyewe alikuwa anauza uji ila yeye uji wa, wa ulezi mimi nikawa nauza uji wa mchele umeuza tumeuza nimeuza nimeuza baada ya muda nikawa wanacheza cheza mchezo nini nini nini, lakini sasa <clears throat> yeye ndo ana <clears throat> yeye sasa ndo akawa kodi analipa mwenyewe tu. Sasa hatukuwa kupatana kuhusu kodi kwamba labda tuchange au tu, au yani lipa wewe alafu mimi nitalipa mimi, yani vile ilikuwa hatuja hatuja yani hatuja kubaliana chochote na kuniambia kitu chochote kwamba labda kodi tufanye hivi tufanye hivi, hakuwahi kuniambia. Sasa wewe kwenye kufanya fanya vile nikaeka hela nikaeka hela ikafika kama laki mbili na sabini nilipokea ya mchezo nyingine nikawa tu nahifadhi mwenyewe. Akaniambia, bwana Rahma, sasa hivi mimi nime nalipalipa mwenyewe kodi, wewe mwenyewe tunalala hapa, itabidi tuchange. Mimi nivona vile nikasema tuchange kodi, akati hela yenyewe ndio hivyo, kwa sababu yeye aliniona nimepokea ile hela Nilivyokuwa nimeishika hivi na hesabu, ndo akaniambia hizo habari sasa we nipe mimi hela sipi nini nini tu kama laki hapa sipi mimi nitaongeza eh tulipe sasa vile nikaona huyu kaona nimepata hela mbona hajaniambia siku zote kaona hela nimeipata au nataka kuniambia hivi kati anataka kuniharibia mipango yangu tu hapa mimi nikamwambia bwana, mimi hela na shida nayo. Shida gani? ni nani? Kwa hiyo utalapi. Yeye eh, eh, sasa tukaanza kugombana. Nikamwambia yani sio kusema na kufanyia makusudi. Mimi nataka niende wapi? Niende chuo kwanza kwa sababu kukaa hivi kutembeza tu uji hivi. Jua inakuchoma mvua zingine unaenda unauza uji unaenda chupa zote zinarudi. Hamna hata mtu kanunua kikombe kimoja kwenye chupa eh, kwenye chupa vikombe kumi. Kwa inakuwa yani kuli bora kidogo kusoma kidogo, hata ukipata ujuzi at least kuliko kukaa tu bila yani bila ujuzi wote. Akasema ah, kusoma sio nini bado hiyo hela sio nini na nini, wewe ongeze nini. Ah, sababu vile kwa ananiambia kwa ananichanganya. Nikamwambia bwana, mimi nitaondoka. Sasa unaondoka unaenda wapi? Nikamwambia ah, mimi nitaenda tu, kuna sehemu naenda hapo kwa shangazi yangu. Sasa ikabidi nitumie trick tu ya kum potezea potezea ili asizidi kunioja, sababu alikuwa kashia ningangania sijui mwenye nyumba anakuja, sijui itakuwaje, sijui nini, na wewe umelala, sijui umekaa hapa siku zote. <clears throat> Gamba, mimi na matatizo kidogo, ngoja niende nitakuja. Nilivyoondoka ndo sikurudi. Uliacha vitu vyako uliondoka navyo? Nguo niliondoka nazo. Sababu nguo zangu hazikuwa nyingi, zote niliziachaga kule ambapo nyumba ilikuwa inavunjwa ile. Kwa hiyo nikaondoka, nilivyoondoka sasa ikabidi niende Magomeni. Magomeni kule kuna msichana alikuwa tu ni yani ni kama rafiki tu wa mtaani au mtu namuita dada dada, yani ile itoka tunakuwa tunamuita dada dada ile ndo alikuwa na kama gomeni kabidi tu hiyo siku niende ni, yani kwa sababu nilizuka tu vup, nikamuulizia akasema huyu mtu hayupo, kaingia kazini, lakini atarudi, ila anarudi usiku. Nikabidi nikae ni niseme basi nitamsu. Nimekaa toka nilivyofika sijui saa kumi nimekaa nimekaa mpaka saa sita. Ndo yule dada anarudi kuniona yeye akashanga, vipi? Nikaambia safi tu, imekuwaje? Nikamwambia tena mimi hivi na hivi na hivi, akaniambia basi ingia ndani. Kaingia ndani, ingia ndani ndo nikamwambia sasa, kesho yake nimega kesho kesho yake, nikamwambia dada, mimi ninataka niende nikatafute chuo tu nijifunze kitu fulani. Akasema utaka unayo ada? Nikamwambia eh, ada ninayo. Akaniambia mm, haya nikaenda hicho chuo. Kuna chuo nilienda nikauliza kuhusu mambo ya kusomea hiyo nursery teaching, wakasema ada laki sita na nusu ilikuwa, lakini unaweza kulipa kidogo kidogo kwa awamu mpaka ukamaliza muda wako. Basi wakakubali pale, nikafanya utaratibu nika, lakini pale palikuwa pana uniform. Alafu sasa nikijiangalia hela haitoshi, uniform haitoshi nini, nikalipa nikasema, bwana, mimi nitaenda kuongea na uongozi tu, utanikubalia hivyo hivyo, nitajitahidi. Basi ila uzuri pale walikuwa wanaingia na wanafunzi wa mchana, kuna hoteli wakitoka asubuhi wa wanasa ndio wanaingia mchana. Kwa ile asubuhi nikawa naenda kuuza uji Magomeni kule, ila nilikuwa naenda kuuzia Ilala dada sokoni, nauza, nikirudi mchana ile naenda huko chuo nasoma soma pale hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo, imefika kama miezi miwili. Nilivyomaliza ile miezi miwili, ikabidi sasa natakiwa ilipwe ada, sababu ada nilolipa ilikuwa hata ifiki nusu ya, yani ya nusu inayotakiwa, sababu kwanza na kwanza natakiwa ulipe laki tatu na nusu a, a, laki nne na nusu ndo una nusu hiyo, alafu hizo laki mbili utazimaliziaga i mi nilipa laki mbili na nusu, laki mbili tu kamili, sio na nusu, laki mbili tu. Ile nyingine nikaa nimetumia tumia vitu vingine vidogo vidogo vidogo vidogo, wengine machupa yenyewe niliacha kule, wengine nikanua machupa, nikanua vikombe, nikanua vikapu, yani vile vya kwa ajili ya kubebea manini, kubebea uji. Basi nika nikaitwa siku na secretary akaniambia, Rahma, wewe unadaiwa hapa, inabidi ulipe ndo uendelee kuja. Nikatami nikaenda kibishi kibishi kibishi kibishi kibishi kibishi, wakaniambia ilibidi usimame, kisha simama, yani hapa njoo mpaka na ile slip nini, sijui slip pay, sijui pay slip ile ya kuthibitisha kwamba umelipa benki ada, ndo unaleta pale kwa yule sekretari, anaitia muhuri, anakubania kwenye daftari kuonyesha kwamba umelipa. Kozi ile ilikuwa ya mwaka moja, lakini mimi nilisoma miezi miwili kwa sababu sikumaliza ile pesa ambayo itakuwa kulipa, kwa sababu pale ukianza kuingia tu chuo inabidi utangulize laki nne na nusu kwenye laki sita na nusu. Mimi katika laki sita na nusu nikalipa laki mbili ambayo sio ile laki nne na nusu ambayo inatakiwa, yani ndio chuo iliyoweka kabisa kwamba hiyo ndio umekosa, umekosa, umelipa hiyo. Alafu hiyo miezi mingine mpaka unamaliza kozi unatakiwa ndio umalizie hiyo ada nyingine, ambapo ile wanakuwa hawakubugu, unaweza ukasoma muda mpaka kifikia kipindi kile cha mtihani kufanya au kukaribia kwenda field, ndo unatakiwa umalizie hiyo hela nyingine. Lakini sasa mimi ndo vile walikuwa sija lipa hiyo, kwa sababu ile hela sasa tu imelingana na hiyo hiyo tu muda, nikabidi niache. Nilivyoacha maana nikifika chuo tu makelele anaanza tu yule sekretari pale anakuja na wanaitia kwamba wao wanaojijua kwamba hawajamaliza hivi na hivi hawajamaliza hivi, kwa sababu nilikuwa nadaiwa uniform zenyewe, nilikuwa sina uniform, pia hata kinaniliu kitambulisho vile vya chuo wanavyotoa, maana wanatoaga vitambulisho, wanatoaga sijui ndio hizo ni uniform na t-shirt, pia sikuwa sina chuo sababu ni yani kwao nilikuwa kama ndio hivyo nimepoteza tena. Ndo Disemba elfu mbili na ishirini ndo nikakutana na baba mtoto wangu. Nilipokuwa nafanya biashara zangu tu hizo za kutembeza tembeza uji huo, ndo nikakutana naye. Nilikutana naye kwenye mazingira tu ya kawaida. Yeye yeah, alikuwa tu ni mtu tu mwenyewe anafanya biashara zake tu mwenyewe kondo nilikutana hapo tukawa tu marafiki marafiki marafiki marafiki marafiki Mwisho wa siku, maana yeye alikuwa anaendesha pikipiki, anafanya biashara ya pikipiki, anaendesha tu hivi bodaboda, tusemee bodaboda alikuwa kondo hivyo mpaka ikaingia mwaka elfu mbili na ishirini na moja tukawa tu tuko tu kwenye urafiki urafiki tukawa baadaye tukawa sasa tuna mahusiano. Nilipofika mwezi wa nane ndo aliniambia kwamba wakanipenda. Katika mahusiano yetu ndo hivyo ikaenda, nikaja nikapata ujauzito. Nilipopata ujauzito sasa nikawa nijifikirie nikamwambie mwenyewe direct au nimwambie rafiki yake, kwa sababu alikuwa naye rafiki yake kipenzi. Sasa yeye akawatua vile akiniona, naambia mbona Rahma siku hizi una raha sijui nini sijui nini nini, yani vile akawa ananiambia hivyo. Mimi kawa tu namkaushia, wala simchangamkii tena wala simjibu, yani nikawa kama mtu ambaye namsikiliza sasa hasira. Baadaye nikamfuata nikamfuata rafiki yake. Nilivyomfuata rafiki yake nikataka kumwambia, lakini nafsi yangu kama ikasita. Ilivyosita nikarudi nikakaa kwanza. Nilivyorudi nyumbani nikajifikiria, nikamwambia nimwambie huyu dada nimekaa naye, lakini nikapia na hofu, nikasema sasa itakuwaje? Lakini ilivyofika kama wi, imepita kama wiki, yule dada akaniambia, mm, wewe wewe una kitu. Nikamwambia kitu gani? Unanificha wewe, una mimba? Nikamwambia mimba sina. Kaambia muongo, unafikiri mimi mtoto mdogo? Yani sasa akawa kama ile kuni ojia ojia. Baadaye nikaambia ndio, akasema ya nani, nikamtajia akaniuliza sasa, una mpango gani? Umemwambia? Anajua? nikaambia sijamwambia. Kwa nini? Nikasema naogopa tu. Kwa nini unaogopa? Mwambie ili ajue jukumu lake, sijui na nini. Sasa akawa vile sasa mimi nikanahisi kama majuto moyoni mwangu, lakini ndio ikawa haina jinsi tena. Ndio yule dada siku hiyo akatoka, alipotoka Akasema leo unaenda? nikamwambia siendi, najisikia vibaya, yani siwezi kutembea kizunguzungu, nasikia kichwa inaniuma sana. Akasema basi sawa, mimi nitaenda nitamfuata. Akatoka akamfuata. akamkuta tu mwenye kakaa tu kijiweni anasubiri, yaani yuko tu vijana ndio hivyo vijiweni wakikaa wenyewe akaikuta tu bodaboda, lakini yeye alikuwa yuko kwa pembeni tu anapiga piga story na wenzie akajua abiria. Wenzao akamwambia eh, nenda kwa abiria sijui na nini, yule akamfuata, alipomfuata akasalimiana, dada akamwambia wewe unanijua mimi? Akasema sikujui wala nini, akasema mi dada yake Rahma. Alipomwambia vile akashtuka, akasema ah, eh, ndio. nini eh. Akamwambia hivi, sasa unajua Rahma kinachomfanya hadi aji biashara kwenye biashara afanye? Akasema mimi ah, sijui, ila namuona tu siku hizi Nilikuwa namwona amekasirika, ni mtu tu ambaye kisirani muda wote, ukimjimuuliza hivi anakujibu tu, yani akawaga kuongea na mimi muda mwingine aongei. Mimi sijui ana shida gani, kuna nini kwani? Ndo akamweleza kwamba yule mtu mjamzito na utajua mwenye pa kumpeleka mimi pale kwangu. hasa, kumbe yule alienda kule alikuwa kama kaenda kukandia sasa kaenda kukandia kwamba oh, mimi siwezi kulea mzigo sio nani nani. Sasa yule mtu akawa hadi amemchanganya yule kijana basi siku ya siku ikabidi anipigie simu piga simu sikupokea, piga simu piga simu sijapokea, akatuma message akasema, yeye eh, kumbe una ujauzito, mbona ukuniambia mpaka unanitia watu, sijui dadako, sijui mamako, sijui nani yako yule anakuja anani ananisema afu mbele ya watu sijui ni na nini tena kwa sauti, hajaniita kusema faraga wala nini, kuniombea polepole, sijui akawa sasa message zinatiririka zinatiririka nyingi, yani kama vile yani waraka na kusomea mashtaka vile mtu mm. mimi sikujibu wala nini. Baadaye akapiga simu tena nikapokea. Akaniambia sasa wewe una mpango gani? Nikamwambia mpango mimi sijui. Wewe wewe sema una mpango gani? Nikamwambia mpango mimi sijui. Akasema basi ngoja nikae nikipata jibu mimi nitakupa chako nitakachokiwaza. Nikamwambia sawa. Nimekaa nimekaa, sio siku namuona mtu anakuja. Alivyokuja akaniambia haya, tena alinikuta mimi na huyo dada tumekaa tu kwenye kibaraza na watu watu wengine wapangaji wapangaji, akani akasalimia pale, alivyosalimia aka akaniita pembeni, akaniambia mimi nimekaa nimewaza nilichokiamua, twende tu kakae wote mm. Nikaanza tukakae wote wapi? Akaniambia tunaenda kukaa wote kwenye chumba changu nilichopanga ni mm, pale mimi sasa naanza kupata wasiwasi chumba ulichopanga? Akasema eh. Sasa hapa huyu kaisha kuja akaongea maneno mengi, mimi kanitia hasira, unajui nini na nini, twende tu tukakae wote, mimi nitajua jinsi gani ya kufight kuku hudumia. Ah, mimi nikamwambia ngoja mwenyewe nikae nijifikirie, kwa sababu mwenyewe umenikurupukia kuniambia haya mambo. Akasema shauri yako, akaaga pale watu akaondoka zake ni kukaa nikamwambia yule dadangu, akaniambia nenda sasa, hapo unakaa unafanya nini? Nenda kwa akalaniliwa akashughulike na mzigo wake. yes ndo alokupa mimba, nenda kakae naye. Mm. Sasa hapo nika sasa ikabidi nianze kulia upya. Kusema naenda na kanae mtu mwenye kazi yake hivyo bodaboda. Afu mimi tena ndo nipo nyumbani hivyo namtegemea yeye. Si ndo masuala kuanza hivyo ku kuwekea nani vile ndio hivyo, mara yani mara ule mara usile mara hivi mara, maana hapo kodi hapo umeme alipe hapo nini, afu na mimi ndio hivyo mjamzito, hospitali, um, ndio clinic kila kitu gharama, huwezi kwenda tu bure bure tu, kuna vipimo, kuna nini, na vile vipimo vyote unalipia nipo ndo nkaanza sasa ku, kuingiwa na wasiwasi. Sasa nikienda kukaa naye itakuwaje? Si ndio mambo yatazidi kuwa magumu, bora hata hivi hapa kidogo nikikaa nikijisikia hata afueni nitaenda kufanya mwenyewe, nitaendelea na biashara zangu, lakini sasa ndo ile mimba kwa bahati mbaya ilikuja kama ndo imenikataa, ikawa kila kukicha nilikuwa nauma, mara nitapike damu mara damu zitoke za pua, yani mara ni uma, mara miguu, yani ni yani mimba yani nikuwe kama inanichanganya changanya, kila siku nauma, kila na nikiuma nauma kweli kweli, sio kusema naumwa kidogo. Basi nikaamua tu na yule dada alishaanza kukasirika kununa nuna, nikaamua tu basi sawa, nikamwambia tu hiyo siku basi nimekubali. Akanambia poa, jioni nitakuja kukufuata. Mida kama saa moja akaja kweli, akanipata akanipakiza pikipiki, tukaondoka. Tulivyoondoka ndo tukafika mpaka hapo alipokuwa anakaa, alikuwa anakaa Magomeni mwe Kagera, karibia na Argentina. Basi ndo tukatoka hapo tukaenda, ndo kabidi nianze maisha mengine tena mm. ndo hivyo kila siku ukilala ukiamka unaumwa, mara yule akienda naye arudi ana hana hela, mara arudi na hela, mara ndo hivyo, mara um, ikiwa na hela kidogo tu labda karudi na elfu kumi elfu ngapi, mara huko naambiwa umeme, mara ni nani, kama tafrani fulani. Sasa na mimi ndo kila siku naumwa, mara usiku amke um, anipeleke hospitali, zange saa nane za ngapi, nazidiwa natapika mpaka najisikia kuzimia mwenyewe, mpaka nikawa namtia pressure, akawa akienda huko kijiweni ana mawazo akirudi ana mawazo, yani ikawa sasa kila kitu mawazo, kila kitu mawazo. Basi tukakakaa ilivyofika mimba kama inafika miezi minne, yule kijana kwa bahati mbaya sasa si, maana hiyo siku nilikuwa tu nimekaa tu, sina hili sina lile Naona akaja kuna mdada akaja akaniambiaje, Rahma, Rahma, kwani mumeo yuko wapi? Nikamwambia sikatoka. ajarudi huko? Nikamwambia ajarudi Muongo? Nikamwambia kweli. Basi wale walokuwa wanataka waende beach wale wale ndo wao wao. Nikamwambia wao ndo wapi ah, ah, ndo wao wao. Akaondoka hakuniambia kitu kingine chochote. Akaja sasa rafiki yake ambaye ndo huyo rafiki yake ambaye ndo mimi namtambua kama shemeji yangu akaja akaniapa akanifata pale akanambia vipi shemeji nikamwambia safi naendeleaje nikamwambia hivyo hivyo tu akanambia da kuna taarifa hapa nimezipata lakini hazina uhakika nikamwambia taarifa gani ah kuna mambo tu yametokea lakini usi, usi, usi nini usi, usiogope atakuwa yupo sawa tu atakuwa yupo sawa nikamwambia atakuwa yupo sawa nani nini kwani kimetokea akasema ah Alfani Alfani alipata ajali leo, nikamwambia alipata ajali. Sasa hapo ikabidi sasa mimi nisipani kiasi, yani nika kama nimepigwa na baridi tu. Nikawa sasa akili kama inaniambia utani. Akili nyingine inanionyesha kama vile yani nika kama mtu ambaye sijielewi. Sasa nilikuwa sitaki kusikia habari zozote hizo, maana asubuhi yake siku hiyo tulikuwa tulikuwa tunaongea ongea tulikorofishana. Afu akaniambia nitaondoka afu sirudi. Pole. Rahma. Akaniambia nitaondoka alafu si alafu sitorudi, utanikumbuka wewe, utanikumbuka. Unaona kama nakubana sasa kama ninapuza, naambia nenda bwana, kwani hata usiporudi sijui nini. ile kama hasira ilikuwa ndio hivyo. Baada ya jioni nikaletewa hizo taarifa Sasa nikavua, nimesimama kama akili sasa inajirudia inajirudia, asielewi. Nikauza kwani mpatia ajali maeneo gani? Akasema Kigogo. Kigogo walikuwa wametoka kuwachukua rafiki zao wengine, kina Nasoro walikuwa wanataka waende bichi wakazindua kempu, sijui wakafanya nini, wenyewe walikuwa sijui wanazindua kempu, sijui yani ni hivyo tu, vijana vijana vile mm. kempu lao tu wenyewe wanajua wenyewe, sijui wenyewe, maana ni watu tu vijana vijana tu hawa pikipiki ndio wenyewe. Sijajua mimi, hata sikuuliza kempu lao lilikuwa la nini. Kwa ndo bahati mbaya wamegongwa, nikaambia wamegongwa, wamegongwa na nini? Akasema wao oh, wamegongwa na gari ilikuwa imebeba ng'ombe, sijui imebeba nini. Sasa yani kwa kaumia sana, akasema hajaumia sana wala nini, kachubuka chubuka. Kwa wapo hospitali gani? Tuta kuambia ngoja kwanza niende huko mwenyewe, sina taarifa vizuri, saka kama ziba. mimi nikawa nimebaki pale na taamaki, nikipiga simu yake simu yake inaita haipokelewi, inaita haipokelewi, mwisho siku ikawa haipatikani kabisa, ndo nikawa nimezidi kuchanganikiwa. Basi ikawa sina jinsi tena, nimekaa kwanza, nikabidi nitoke pale <laughs> niende Magomeni. Nilipoenda Magomeni kule ambapo kwa dada yangu alipokuwa anakaa nikamfuata. Nilipomfuata nikaenda kumwambia, nikaambia dada Alfani eti anasema amepata ajali. Rafiki yake Ibrahim kaja kaniambia Alfani kapata ajali. Nikasema ajali ya nini? Anasema amegongwa alikuwa anaenda kwenye kempu na wenzie bichi maeneo ya wapi? akisema Kigogo amegongewa. Akasema ngoja sasa usilie wala usi, usipaniki kituangae tunafanya nini. Sasa mimi ndo nkaa sijiwezi, sijitambui, sijiwezi. Basi huko na huko huko na huko kweli. Yule mtu kweli ambaye ndio kipindi hiko amepata ajali ndio baba wa mtoto wangu sasa hivi ndio akawa ame, ame, amepelekwa hospitali. alipopelekwa hospitali kumbe alikuwa mtu kaumia ka, yani alivyogongwa alikufa pale pale, ananiambia tu akawa anadanganya amechubuka chubuka, kumbe yeye yeah, alivyodondoka alipasuka kichwa pale pale, after ili ikampitia kichwani wenzie tu wale wawili ndio kwa wameumia, lakini yeye mwenyewe alifanya alikuwa ndio hivyo, yeye bahati mbaya ndio siku ilikuwa ya kwake. Wenzie tu hawajafariki, waliumia tu. Mwingine mmoja alivunjika miguu na Solo ndo alivunjika miguu yote miwili, na mwingine sijui aliumia sehemu gani yule akapelekwa hospitali, sijui alipelekwa mwanzo, alipelekwa sijui Mwananyamala, sijui alimtransfer, anasema akaenda Muhimbili huyo Nasoro, lakini yule yule baba mtoto wangu Mwananyamala hapo hapo akaekwa mochwari, Maana yake alifika alikuwa yani ndo yani kasha kufa yani alikuwa kapasuka pale pale, yani ubongo sijui nini wanasema, kamwagika damu pale pale kichwa, yani umjui huyu nani, ana labda uangalie mwili tu ndo utamjua kwamba huyu alfani, lakini yule Nasoro ndo alipelekwa Muhimbili. Basi ndugu zake wakafanya mawasiliano na ndugu zake siku ya msiba ambayo ilipangwa kwa msiba. Mimi ndo nilikuwa sijiwezi, sijitambui, yani nimezimia, siko yani, sijielewi kama niko duniani au niko wapi. Nimepelekwa hospitali, nimewekewa dripu. Dadangu yule ndo mpaka na, Alfani anazikwa, alipelekwa kwao Tanga, mpaka Alfani anazikwa huko Tanga. Sijui nini kiliendelea wala nini. Lakini pale nilipokuwa nakaa baba mwenye nyumba wetu, nilivyorudi hospitali nimeruhusiwa, nimekaa pale, baba mwenye nyumba yetu ndo alinifata na watoto wake, akawa ananipa pole, ananiambia mitihani ya Mungu sijui nini, cha msingi tu hapa anafanya mawasiliano na ndugu wa Alfani kama watakuja kukuchukua uangae uwezekano wa kukusaidia wewe na hali hiyo ya ujauzito, akuangalie kama wataweza kukuhudumia au vipi, ili tu wakusaidie tena, kama vipi, nenda kwa wazazi wako au ndugu zako, sasa akaona hivi, muendelee kufanya mawasiliano kidogo kidogo na mimi nakusaidia huku mm. Mi nikaona sasa, naenda nenda wapi? Niende sina kwa yule dada yangu, itakuwaje? Basi ikawa sina jinsi tena, nimekaakaa pale kwenye ile chumba ambacho tumepanga. Yule baba aliniambia kaa kwanza, ukijisikia vizuri mambo mengine, na hapa tukiwapata ndugu wa mumeo watakuja kama kukuchukua kama vipi, haya tutaangalia hapo, lakini hakuna chochote kilichofanyika. Walivyopigiwa simu, mama yake akauliza kampa mtu ujauzito, akaambiwa ndio, mbona alikuwa anaishi naye? Akasema mbona mimi sijui chochote wala kuniambia kitu chochote, sijui na nikumbe yule taarifa zote alikuwa anamwambia huyo dada yake, ambaye dada yake mkubwa kwao walizaliwa sita, lakini katika wote simjui mtu wote zaidi ya dada yake mkubwa tu akawa sasa anamwambia hizo taarifa. Dada yake mkubwa alikuwa anajua kila kitu, kama vile kuna mtu alimpa ujauzito, alikuwa na anakaa naye. Basi usiku nimekaa, siku ya siku akaja akanifata. Mimi nikuwa hata sijawahi kumwona sura yake wala nini, akaja pale kwa tukasalimiana, ndo akajitambulisha, mimi dadake Alfani sijui nini nini, nikamwambia karibu, akasema asante, akasema yeye eh, ujauzito wako na muda gani sasa hivi? Nikamwambia miezi minne. Eh, miezi minne? Nikamwambia ndio. Kwa sasa una mpango gani? Nikamwambia si mpango gani, kwa mimi sijui, sina mpango wote, kwa sababu ndo hali yangu kama hivi, nikisema na mpango nitakushangaa. Akasema kwa hiyo sasa tukuchukue, lakini ngoja kwanza, sisi tuna wasiwasi, subiri kwanza ukaekae kidogo, ukishakakaa kidogo hapo kwa dadako, kwa sababu sasa hivi kila mtu ana majukumu yake, tunapilika pilika. Weka kwa dadako, mimi nitakuwa kila kitu nakusaidia. Mi nikampiga simu dadangu nikamwelewesha, akasema ah, haina shida, njoo tu. Nikatoka nikaenda kwa dadangu, na yeye dada kama kesho kutu yake alikuja huyo ambaye ni dada wa huyo Alfani alivyokuja pale akaongea na dada yangu akasema eh, basi sawa sisi tu, tuta, tuta kama familia nimeongea nayo imekubali kwa hiyo akaikae hapa akishajifungua mtoto akishamaliza kama arobaini hivi ndo tutafanya taratibu kwamba aende kwetu sasa Tanga. Dadangu akasema basi sawa, haina shida. Kweli nikaa ndo hivyo, nikiwa nimekaa pale akawa ndo hivyo tena, wanatuma tuma ndo hivyo, sengine atume, sengine asitume, sengine ukimpigia simu anasema sipo, sijui nini, yani tafrani, vitu vingine ndo hivyo, hela kwa ajili ya labda sengine ndo hivyo clinic, kwa sababu ukienda clinic lazima upime wingi wa damu, na wingi wa damu hela unapima, unalipa pale ndio unapima unaandikiwa sasa, unajaziwa kwenye kadi yako kwamba damu iko ngapi, iko ngapi, iko ngapi. Na kama na ndio damu imepungua, inabidi uandikiwe vidonge, japo kuna vidonge unapewa, lakini ndio vikiisha inabidi ununue vya ku, kwa ajili ya kuongeza damu. Sasa mimi <clears throat> kwa sababu ya miezi yote nilikuwa nikikaa mpaka mimba imefika miezi minne sikuanza kliniki, ila ndio nilikuwa kwenye mpango wa kuanza kliniki, si ndio bahati mbaya yule mtu akafariki. Kwa dada yake mimba ilifika kama miezi sita hivi ndio nikaanza kliniki. Nilipoanza kliniki, nimeenda hospitali, nimepima, nikakutwa na damu tano na ile haitakiwi damu uwe tano, yani imepungua imepungua, afadhali uwe na nane, ndo pale at least unaweza ukajifungua, lakini tano uwezi, unaweza ukafa, manake mtoto anataka damu na wewe unataka damu na mtu akishapungukiwa damu kwenye kujifungua haongezewi damu, anakwambia kwa sababu moyo unakuwa unaenda spidi pale. Kwa sasa mimi wakaniandikia vidonge vya damu, dozi ya mwezi mzima. Daktari akaniambia tena, wewe akaniambia wewe sikuandiki mara yaani, unameza asubuhi na jioni, wewe nakuandikia mara tatu, mchana, asubuhi, jioni, mchana, asubuhi, jioni, ili damu iongezeke haraka <clears throat> na ule chakula wewe unajitahidi kula, sijui akawa ananishauri shauri tu, akaniambia usifanye hivyo, utakufa, maana damu tano ndogo sana. Basi hivyo na hivyo hivyo na hivyo ndo nika nikampigia sasa simu, nikampigia simu akatuma hiyo hela. Alivyonitumia hela nikanunua dawa, ndio hivyo nikawa natumia natumia natumia. Mwezi uliofuata nikaenda nika, damu ikawa iko tisa, ikawa imeongezeka mpaka tisa. Ndio hizo ukikaa tena kila mwezi kwa ajili ya hela ya damu anakwambia sina mara sijui nini mara sijui tuna mambo gani sijui ni hivi vile vile kwa yani yaani kwa sasa mara akupakaripie mdai mwingine mara anakwambia kwani wewe kwani wewe usimwambie dada yako hapo anafanya nini kwani yeye ndugu yake sijui nini kati nyuma pazia ajui kama ni mtu tu ndio hivyo mwenyewe na moyo tu akusinisaidia basi kaendelea hivyo mpaka mimba inafika miezi tisa miezi tisa ile kwanza mimba, mimi nimepata uchungu mimba ina, mwezi, ina miezi nane na wiki moja, haikutimia miezi tisa. Maji chupa ilipasuka kabla ya muda. Chupa ilipopasuka kabla ya muda, mm, maji tu akawa yanatoka bila yani, yani yanatoka tu maji, chupa imepasuka. Nikawa namwambia ilianza toka asubuhi, anatoka kidogo kidogo. Nikamtaarifu yule dada yangu, akaniambia mm, sasa itakuwaje hiyo chupa hiyo imepasuka itakuwaje? Baadaye maji yakazidi kutoka yakazidi kutoka yakazidi kutoka, akaniambia itabidi tuende hospitali, ukikaa hivi tunaweza tukapata kesi hapo, unaweza ukafa ukamuua hata na mtoto pia. Tukatoka hapo, akanipeleka hadi hospitali. Sinza alinipeleka. Nilipofika hospitali ya pale Sinza wakaniangalia wakasema kapiga ultrasound. Ultrasound hata shilingi kumi hamna mtu aliokuwa nayo ya kulipa ultrasound. Kimpigia simu huyo dada wa marehemu mzazi mwenzangu, naye ndio hivyo ana sina, sijui niko wapi, sijui oh, unatutia mzigo, sijui nini anaongea. Si tuna uhakika gani kama huyo mtoto wa ndugu yetu sio tunahudumia, sijui sasa kwa sasa anachanganya na habari ambazo hata haziko dadangu vile akasema basi kama hataki acha tu. Yeye mwenyewe akajitafuta akajitafuta nikapiga ultrasound kule, akaenda akapata hela akalipa. Sijui alimkopa mtu gani mwenyewe wa mchezo, sijajua wala sikumhojia gadi ile, lakini alilipa ile hela ya ultrasound sijui elfu kumi na tano nakumbuka ile kumi na tatu kumi na tatu au kumi na tano alivyolipa nikapigwa ultrasound, akasema mtoto, yani maji yameisha kabisa, yani mtoto mkavu mtoto huyu na hivi hivi akibaki atakufa, kwa sababu hapo wenyewe kashakunywa hadi maji machafu, hayo maji ambayo ya kwenye placenta yaliyopasuka, maji machafu mtoto kashakunywa, mtoto anaweza aka, akafa na mwenyewe uko hatarini, kwa hiyo itabidi ufanye operation. Eh, nikasema operation mimi hiyo, ila operation natoa wapi sasa hivi? Itakuwaje?